වන්නා කුමාරියේ නුඹ නිදනා නිසොල්මනේ පෙරණට සඳ පළුව වෙනවා හීනගෙන සීනිවෝල තක්ෂිලාව වට කරලා මගේ පුතා අකුරු කරනවා Sua eternidade හුස්ම බෙදන උසගස්න යාය පිටින් කාසි වෙලා ඉඩෝරයට හේතු හොයනවා දලදිලිසෙන හස්තිරජුන් හෙමින් හෙමින් නිදි කරලා ස්වර්ගයට යන්න හදනවා කොට නිදන්නේ සිතිවිලි දිනේ නුඹනාඩන් ඇය එතරක කාසි සොයයි ඒකාසි රජුන් තනනවා වෙනුතලා